alam dunia beki ancur jalma-jalma geslalacur silih hewan jeng dulur pohokana alam kubur tawi umur 20 hiji tahun lantaran deidiik segitu istimewa Bal kamat boga pemajikan ininya bebe jaga pemajikannengmpua memual maka bisa ngalaan adalah karenag gitu lantaran Kakak boga pegaweian tilu tahun Dei kudu ccing di leun kira-kira aku mana ih cek mana ulah ke karakter tilu tahu 7 10 tahun tuh masalah lamun memang motif nah ibadah Baturai di dirinya nama boga tempat di lewengdzikir serngan baik majikan ditinggal haribaturan kura ayaahtas kawinwe kawin channel hidup maji terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ke non ke Garut belajar di situ menang tilu poe lain ngaji ngalamu pas sapi susu ka lebay meren meureun <laughs> teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikan pilihan Allah lantaranlang tidak meninggalkan dunia se sebenarnya nama pulah resepka dunia tapi cha ngadik cara meninggalkan aku maha akan melipor tan meninggalkan makhluk ulah resepta makhluk lantaran jalan naku maha supaya uular resepka makhluk ternyata melihat apa nggak dukung jadi tim suksespilkaada di Irina Kyaihi buat cek pondoklah pondk jadinyalah terus nga sehatnawi istimewah muridnya dimana-mana terus lantaran zaman Belanda Hai jadi tidak diintBku Belanda loba santri loba masyarakat berdatang Belanda teh Wah muuh Belanda jadi ulang-gula nih rumun buka santri di musuhan tinawi jadilah anjingnya gurutoriiko sir kalwah maneh ccing kos hewan pesib lamun dideleken Antum lamun ditewak he ditonton Antum lamun ditewak hesektahari kula dongeng et perci kos guru kula didin ayah sahabat baik lompat Masya Allah percis warung muridnya kinurja jaki itu eta percis Belum lompatan dengan dan maka pendopo jadi tiba lagi itu mana tuh si jaya kublon-blon teh si budak <laughs> iyalah kalau mata diceritakan keistimewaan wasiat siap guru kamu murid sir kal dilaksanakan asnawi pohara luar biasa nah diantara keistimewaan Syekh asnawi diere gelar Syekh kugurunya tadi nama asnawi baik di dari gelar Syekh berarti tandanyanate siap jadi khalifah di tambahan Syekh Agungtete penambahan guruku nah tahun 1880lu oyapoyagan Merapiyakoyagan Merapi nah jadinyalah Syehatnawi ningali ke arah gunung Merapi sayang bisa ningali manehan dan mengumpulkan masyarakat sadaya masyarakat wayah nggak coba I menyilit ke ulah did namun percaya Kakula manga namun terpercaya manga jelas ulamanyilik Ka Ka jeng majikan keluarga je santri nyilip makanyiliplahwi Ka Kampung aya Kampung Mur hanya kan kaki jamal tenya dimana muburu Kampung Mur didinyanya nyilip beserta keluarga jeng masyarakat-masyarakat berikut sanrik nah and orangnya Masya Allah didinyakannya ada kepercayaannya siasnawi ke kepadaku kamari dipercaya eh ke tsunami modalembar mantap ngomong sudah turundi kehendak dibangun De ok pasantren tadinyalah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian Annjema rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat menyelah masjid nukuari nu orangrang sok singgah dibangun tahun 1890 kilongan deresponasi kayu-kayut ke layak dipakaiikan a rasauran di Lampung ayat kayu gede jasangan heren warna coba gedeja keasengawi dejakin gitu ngobrollah je Asnawi astawi Lampungnya Lampung mana Lampung Selatan y orang tadi itu Aayo di terku tokoh masyarakat bener eta tangka kayu kusapul hante tekatan kugudeged tangkal kayu balik wahai kayu anj tegis dirajaji Gudikkan tetap heleh Batur anjing diarte ah, di kampak dirajajiumajang menonjang masjidingin sakit- y orang balik balik KBh kunahong atau begitu balik tanggal kayu ke air di masihsi kok dilah bagian jadi let balok-balok na menanti Lampung Selatan Lupang serrangan H atau diber ilham gugus Ya Allah seperti atau bentuknya ternyata horeng diluhur para tim musyawarah baik musyawarah Jinggulalamau musyawarah J para ulama numis maraawat jadi bisa musyawaratingu